vreau să-ți vorbesc despre a M-a inspirat o doamnă de la o biserică care m-a rugat să-i scriu acatistul pentru că nu are ochelari, Și mi-a dictat și mi-a spus ă, se roagă la Dumnezeu și pentru a-i se îmblânzi dușmanii. Și apoi a vrut să-mi ceară părerea despre problema dânsei de la servici că sunt foarte multe doamne la servici care o vorbesc de rău și vor să o dea afară. Și ar vrea să, ca Dumnezeu să le îmblânzească. Și am spus că eu cred că trebuie întâi să ne îmblânzim pe noi înșine. Și apoi poate și ceilalți din jurul nostru se îmblânzesc. Tu ce părere ai? Ce înseamnă pentru tine a îmblânzi? Ciao!